蹦蹦，这个小组合实际就结束了。结束完了，我们其实又另开了一个组合，把它们连了一起，连连起来了。就是什么呀？左摆右直，左腿小踢。有一个细节就是左摆右直完了之后，建议啊，你的右腿是往右边斜上方上步，而不是往左边上步。啊，往前上步也 OK，但是对于新手来讲，更容易找到发力的感觉是往右前方上步啊。所以连起来再来一遍，蹦蹦，哒哒，然后。 蹦蹦棒棒，哎，完整再来一遍，啊，这个组合比较复杂啊，其实你可以拆分开来练啊。喜欢的话，然后录个视频，看看你练的怎么样。艾特我们，感谢收看，下期见。